бәлекетсің е баяғында ағаштадың ба е болмайсың мына жақта бат баттан отырған не тұтыны жетіспей жатамыз бас нормальный тамақ та жедіріп мир без границ россияда иштеп жүргөн мекендештер үчүн ыңгайлуу приложение